Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a regalovirtual.com. Hoy vamos a hablar de los shooters en primera persona y para ello vamos a utilizar pues todo un mito como Hardlight 2. Es un juego que gracias a Valve es compatible de forma nativa con el Oculus Rift y nos ofrecen diversas opciones de control que vamos a analizar a continuación. Hasta ahora en los shooters en primera persona, pues tanto si los manejamos como con teclado y ratón como con un pad, eh, digamos que tenemos tres acciones que siempre están ligadas. Estamos hablando de andar, disparar y mirar el cursor, el crosshair, siempre está en el centro de la pantalla, nuestro personaje siempre avanza en esa dirección y además siempre dispara en esa dirección, que es la misma dirección a la que estamos mirando. En realidad virtual esto no tiene por qué ser así. Concretamente half 2 nos permite, por ejemplo, que nuestro personaje esté avanzando en una dirección, que esté mirando, por ejemplo, a la derecha y a su vez disparando hacia la izquierda. Estas opciones son las que vamos a ver en el vídeo de hoy. En half 2 los distintos modos para movernos y apuntar se cambian mediante la consola. De momento, como está todo en plan beta todavía, eh, no se han implementado acciones de menú ni demás. Entonces, mediante una variable llamada vrMoveAimMode, eh, cambiamos con los números del 0 al 7 y elegimos los distintos modos. Empezamos por los primeros, el 0 y el 1 vais a ver que son muy parecidos, con una diferencia muy, muy pequeñita. Ahora mismo tenemos activo el modo 0. Con este modo apuntamos moviendo la cabeza. Y a la hora de movernos, el personaje siempre anda en la dirección en la que se encuentra el punto de mira. Le doy a la tecla de avanzar hacia adelante y si giro la cabeza a la izquierda, pues vemos que el personaje gira a la izquierda. A la derecha, pues igual, miro un poco hacia atrás, por ejemplo, y el personaje avanza hacia atrás. Digamos que sigue, el punto de mira siempre lo vamos a tener en el centro. Es un modo muy parecido al habitual que usamos pues, con con teclado y ratón o con pad. En este caso se utiliza el ratón para girar la cadera del personaje hacia los lados. Si le doy hacia arriba y hacia abajo, no hace nada. Si utilizamos el pad, pues vemos que es exactamente igual. Avanzamos y el personaje se mueve en la dirección a la que apuntemos. Este modo de disparo yo lo encuentro cómodo con el pad, más que con el teclado y el ratón. Porque bueno, te permite una precisión que normalmente utilizando el stick derecho no, no lo conseguimos. Entonces pues a la hora de, de disparar, a ver si se abre la puerta. Aquí tenemos el mundo. la cabeza. En fin, es un modo que ya os digo que yo lo encuentro muy cómodo para manejar con el pad, porque con el ratón lo encuentro un poco raro que al darle hacia arriba y hacia abajo no, no me responda. El modo 1 ya os he dicho que es muy parecido al 0. De hecho, la única diferencia que tiene es que separa el punto de mira de, digamos, de los pasos de nuestro personaje. En este caso, si pulso la tecla de avanzar y miro hacia la derecha, el personaje sigue avanzando hacia el frente y no a la dirección a la que esté mirando. Esto me permite, por ejemplo, mirar hacia atrás y seguir avanzando. Vamos a ver ahora otros modos que creo que son más interesantes de cara al realismo, que son los modos 2, 3 y 4. Estos tres modos tienen algo en común, es que alrededor del punto de mira del personaje hay pues como una especie de círculo dentro del cual podemos mover el punto de mira sin que afecte al movimiento del personaje. Vamos a verlo en acción. El modo 2, por ejemplo. En este modo, el movimiento del, ratón hacia arriba y hacia abajo vemos que no afecta a la vista. Y también tiene un tope, o sea, si ya no puedo subir más ni bajar más de esto. Si lo hago con el pad, pues exactamente lo mismo. En cambio, si me muevo a la izquierda y a la derecha, vemos que desplaza ligeramente la cadera del personaje, pero muy poco. Vamos a probarlo en acción, avanzamos un poquito. Podéis ver cómo sigue mis movimientos. Pero hacia arriba y hacia abajo, cuando muevo la vista, veis que arrastro un poquito el cursor, de forma que siempre tengo más o menos a mano el punto de mira. Entramos aquí. Entonces este es un, estos, estos modos yo los encuentro más cómodos con el ratón y el teclado que con el pad. Pero bueno, también supongo que es la costumbre. Para girar el personaje, pues giramos el ratón, digamos que tenemos que salir del círculo que tenemos alrededor. Es un, es un círculo virtual que no lo podemos ver, pero que, está aquí. Si quiero girar a la derecha, pues giro. La diferencia con el otro modo es que aquí cuesta un poquito más girar. Entonces, este modo tampoco es de mis favoritos, está mejor que los otros, pero ahora vamos a ver algunos que son un poco más cómodos. Sobre todo a la hora de tener cierta agilidad para, para movernos. Modo 3, muy parecido al 2, también tenemos el cursor, el punto de mira dentro de un círculo pero esta vez el movimiento de, dentro del círculo no afecta a la vista, como podéis ver, giro al apuntar hacia un lado y hacia otro, la vista del personaje no se mueve lo más mínimo a no ser que la mueva yo. Igual que el otro, hasta que alcanzamos cierto tope de la pantalla, que en ese caso empezamos a girar la cadera del personaje. Aquí, al avanzar hacia el frente y mirar hacia los lados, el personaje también cambia de dirección. Entonces aquí, por ejemplo, en este encuentro, la vista vamos a ver que no se mueve. Para uno, cargo, para el otro. ¿Por qué? Porque está dentro del círculo que os he comentado antes. Es un modo también, pues eso, que nos permite, por ejemplo, si yo pongo el cursor en este barril y retiro la vista hacia la izquierda y disparo, le estoy disparando el barril. Siguiente modo, el 4. Este es uno de mis modos favoritos porque es de los que me parecen más cómodos. Es muy parecido al, modo 3, en el sentido de que también movemos el cursor dentro de un círculo, pero aquí el, personaje avanza siempre hacia el frente. Si miro hacia adelante y giro la derecha y miro, giro la cabeza a la derecha, el personaje sigue avanzando hacia adelante, que para mí esto es pues lo más real que hay, la verdad. Hacemos otra vez lo mismo de antes. Si quiero dar la vuelta, pues tengo que acercar el cursor a la esquina, pero en este modo es un poquito más rápido a la hora de girar que los anteriores. Entonces, pues es más parecido a la sensación que hemos tenido siempre de, jugar, de agilidad con teclado y ratón. Como podéis ver, pues puedo girar rápidamente la vista. Y si muevo la cabeza, vemos que el cursor lo arrastro también un poquito hacia arriba y hacia abajo, pero no hacia los lados. Los tres siguientes modos son los que Valve llama modos experimentales, que parece que son un poco... que no los recomienda mucho, pero hay uno de ellos que la verdad a mí me gusta bastante. Este no, precisamente, el modo 5 es un poco extraño, porque el personaje, como podéis ver, avanza en una dirección y al mover el ratón hacia la izquierda y a la derecha es que este modo en realidad es que yo creo que para jugar pues no sirve, sí, apuntamos con la cabeza pero a la hora de andar resulta extrañísimo porque tengo que girar el ratón para que el personaje empiece a girar y sigue girando, girando lo muevo hacia la derecha y entonces sigue girando hacia la derecha es un modo bien llamado experimental Modo 6. Este modo es, junto con el, junto con el 4, el que más me gusta. En este modo avanzamos hacia el frente, aunque giremos la cabeza, y en este caso vemos que el cursor, el, el punto de mira, no lo arrastramos por mucho que miremos hacia un lado y hacia otro, con lo cual el movimiento del personaje va por un lado, la cabeza va por otro, podemos mirar a donde queramos sin que interfiera el movimiento, y a la hora de apuntar, eso sí, arriba y abajo, levantamos y bajamos el cursor, y al moverlo hacia los lados se comporta exactamente igual que el método de control de toda la vida. El personaje gira la cadera por completo. Con lo cual, a la hora de apuntar, pues se nos mueve hacia los lados. Hacemos la misma jugada de antes. y al girar me mueve la vista entera hacia el otro personaje. Este es el modo, yo creo que es el que más me gusta acostumbrado a, a jugar con teclado y ratón de toda la vida. Porque es el modo en el que más, en el que más velocidad y más agilidad tenemos. Y por último el modo 7, que este modo para mí es una verdadera pesadilla, porque creo que es un modo que está pensado para jugar sin mover la cabeza. En este modo desactivan totalmente el tracker del Oculus Rift. Por mucho que mueva la cabeza hacia los lados, vemos que la vista no cambia. O sea, es el típico modo teclado y ratón de toda la vida. Y es una sensación muy desagradable. O sea, al acostumbrado a mover la cabeza y que responda el juego a tus movimientos, esto que estoy haciendo, que vosotros en pantalla no veis que se mueva, marea muchísimo. Es muy incómodo. Pero si consigo mantener la cabeza quieta, sin moverla, y jugar, pues es como si estuviera jugando sin realidad virtual, digamos. O sea, lo veo todo a tamaño grande, pero el movimiento es el mismo que, con el ratón. Supongo que si no te mueves mucho, pues es más o menos llevadero. Pero en cuanto muevas un poco la cabeza y notas que el personaje no te sigue, este gesto ya os digo que marea muchísimo. Bueno, pues esperamos que os haya parecido interesante el vídeo de hoy. Eh, daros las gracias por seguir viéndonos asiduamente semana a semana y recordaros que en nuestro foro hay una sección de sugerencias en la cual podéis decirnos pues, qué tipos de vídeo queréis que hagamos, eh, si os parecen largos, si os parecen cortos, qué queréis que analicemos, pues no sé, la web es algo hecho para vosotros, para que disfrutéis y para que aprendáis muchas cosas. Hasta la próxima.